Wsiadam na skuter i odjeżdżam z tego pięknego miejsca w stronę tych Dobra, zaczynamy naszą podróż do Wietnamu i Kambodży. To jest y, pierwszy dzień vlogu. Dzisiaj przyjechaliśmy do tuneli wietnamskich. Oglądamy pułapki, oglądamy miejsca, w których trwała wojna w Wietnamie. Ja dzisiaj nawet ubrałem się na tą okazję i znajdują się tutaj najcięższe i najwęższe tunele, jakie w życiu widzieliście. Wejścia do tych tuneli potrafią mieć właściwie 30 cm szerokości. No i co? Jak Ci się podobają te czołgi? No, jedyne co powiem, to nie wiem jak oni mogli wytrzymać tutaj podczas wojny. W mundurach, uzbrojeni po raz pierwszy miałem szansę postrzelać z ostrej amunicji, z AK-47. Muszę powiedzieć uczciwie, że to było naprawdę niesamowite doznanie. Każdy z nas powinien raz w życiu złapać za karabin i postrzelać. Przeczołgaliśmy się, zalaliśmy się trochę potem i tutaj z Bartkiem zaliczyliśmy jedną z fajniejszych podróży po Wietnamie. Co tak klikasz tam, pokaż. Ja zrobiłam zdjęcie panoramiczne. No właśnie, powiedz jak się jeździ na skuterze. Pokaż twoją Wspaniale. brykę. Czy ty zademonstrujesz mi, co, czym ty tutaj jeździsz? To moja bryka. To twoja bryka? Tak. Jeszcze znajdę tą od drona tutaj. To u co lata. Tam nie co lata. Latasz czy nie latasz? in my cool nauczyłem się troszeczkę wietnamskiego tutaj. Sting jak najbardziej, bardzo dobry. Coś w rodzaju izotonika. Oczywiście z nadmiarem cukru, jak to wszystkie wietnamskie drinki. Lokalna społeczność jest zawsze strasznie sympatyczna. przyjemnością pozują, uśmiechają się, dlatego ich bardzo za to lubię. Come on! <laughs> Tylko tutaj w Wietnamie możemy znaleźć tak piękne miejsca z górzystej scenerii, puste drogi, na których możemy sobie jeździć bez kasku. To nie jest bezpieczne jeżdżenie bez kasku. Dzisiaj pokażę Wam jak wsiadam na skuter i odjeżdżam z tego pięknego <laughs> miejsca w stronę tych gór. Mamy tutaj kolegę, którego to wszystko bawi, ale to właśnie jest ta fajna atmosfera tutaj w Azji której zjemy sobie zupkę, wypijemy tanie wino. Ja nie piję wina, bo jestem ambasadorem <laughs> młodości bez procentu. Proszę Państwa, so long!